το καπε ελέγον εν το ξένο το χέιον δύο ο λαγιούνος τρία το ουίσκιον τέσσερα χαϊ πόζεις πέντε χες δύο το χώε χέξ το ποτέριον οίνου το εκπόμα οίνου χε Octo. H sdythos. Enea to tephro dohaeion. Deca to hupopoteerion. Hendeka, He huperetis xeno dohaeiu. He pais xeno dohaeiu. Dodeca hoi sitoi. Tria Ho xenos. Tessara caideca. To heiromactron. πεντεκάιδεκα. Ε επί τραπέζδιος οθόνε. Ε τραπέζδοθόνε. Χε καίδεκα. Ο υπερέτες ξενοδοχέιου. Επτακάιδεκα. Το λόγισμα. Ο λογισμός. Το πρόσγραφον. Ο λογαριασμός. Οτοκάιδεκα. Το απόσταγμα οίνου. Εννέα καίδεκα. Χε τράπεζδα. ei così he hedra ei così hen to qualinon poterion sdiusu to qualinon ecpoma sdiusu ei così dio he mageiraina he mageirissa ei così tria he cutra ei così tessara he escara ei così pente to tagenon eicosi hex ho mageiros